Yoi guys, balik lagi di channel gue Chris kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react. Ini ada yang baru guys dari NCT Lab. Ini Jaehyun yang judulnya Forever Only. Forever Only. Ya. Oke okay, guys, ini gue akan react langsung nih guys ya. Ini baru tanggal 16 kemarin guys ya. Sekarang udah tanggal 20. Oke, okay, telat. Baiklah guys, kita langsung react aja guys. Ini guys ya. Let's go guys. Satu dua. Ceplok. Jagoan gue ini guys. Jaehyun guys. Yeay, pencet. Let's go. Anjir, sore. Oh nice, pakai akustik ini. Kayaknya R&B nih guys. Anjir, vibe-nya sekarang dia udah kayak ini guys ya. Apa? Uh, Craig David, Craig David guys. Modelnya kayak gitu guys. Tapi emang dari kemarin guys ya, kalau gue ngebahas Jaehyun guys ya mengenai vokalnya guys ya, vokal itu emang R&B sekali menurut gue guys. Kalau misalkan dipak dibikin lagu-lagu yang kayak begini guys, cocok banget deh, banget. Oh nice. Oh nice. Belum ada lick-lick R&B guys ya, masih straight ya belum apa ya Revenge lagu yang asik sih <laughs> Jahim the best oh nah, nice baseline tuh guys tadi guys Woo, pew, nice. Oh, oh nice Jaehyun, nice. Oh nice. Anjir sorry guys, gue ulang guys, itu lagnya bagus dengan baseline seperti itu guys. Oh, enak banget itu. Oh, nice. Anjir keren lah gue, serius. Berhasil deh. Gak tau guys ya, ini selera gue tuh kalau R&B udah pakai gitar gitar uh, akustik gitu, itu guys, tuh udah paling terbaik sih guys. Gila vibe-nya jadi asik banget guys ya, Jaehyun nyanyiin. Anjir bassnya Tuti lagi mau vokal udah ya. Damn. Gila kaya musiknya serius guys, ini sebenarnya uh, secara base base rhythm ya itu cuman muter-muter doang guys ya uh, patternnya guys ya. Tapi ini nggak tahu guys, gue denger dari awal sampai menit ini udah mau setengah lagunya guys. Gue nggak terasa ini lagu boring guys. Asik sih. Komposisi vokalnya keren sih guys, harmoni, musiknya, transisi baseline-nya semua asik keren dia juga ini transisinya dia bukan pakai crash guys tapi pakai piu gitu transisi nih guys 3 4 pakai kayak priwitan guys bass take asli nih kayaknya ya entah sampel atau gimana tapi bukan midi guys dapat kliki klikinya tuh oh nice falsetnya juga solid nice banget gila Aduh. Aduh, pet nih. Enak banget keyboardnya, guys. Bicara dinyanyi nyanyi rada berlate back, late back Ria itu guys ya, nanti guys. Wow, asik. Wow, oh, Fortune, oke. Okay. Nice pinter guys ya. Maksudnya dari transisi, komposisi, uh, adlib adlibs, terus dia punya uh, stacking vokal, double, itu semuanya bikin lagu ini dari depan sampai udah mau akhir begini guys. Ini bener-bener tuh kita experience banyak hal guys. Jadi kita nggak benar-benar boring. Soalnya secara pattern itu kalian mikir, eh mikir <laughs> apa dengerin nih guys. Maksudnya secara pattern kan cuma tiga chord kayaknya guys ya kalau gue perhatiin. Adlibs itu guys bikin kita diintroduce sama suara-suara baru terus guys setiap partnya asik sih nice di sini gue suka banget guys Craig David sekali guys ya I walking away ini kalau dibikin mixtape juga cocok nih guys lagu nih. <laughs> asik dan yang kalian perhatiin gak? bukan kalian pasti perhatiin. Kalau gue perhatiin guys ya, dia cuma sendirian doang guys, nggak ada model atau nggak kesannya kayak kosong guys ya. Tapi ini bener-bener uh, shot-shotnya gue juga suka guys. Lighting ya, keren. Rada berbiru gini. Gila ya, gokil guys. Maksudnya kalau gue bahas Jaehyun guys ya suaranya tuh R&B-nya ini dia nggak terlalu banyak riff and runs yang yang segala macam kayak Craig David guys ya tapi dia dengan yang lebih straight ini menurut gue malah dapat color sendiri dari Jaehyun guys dia nggak nggak nggak trying to be someone tapi dia akhirnya punya karakter di lagu ini guys dan itu akhirnya belong to him gitu guys Kukil sih guys guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa pencet tombol subscribe akhirnya sign out guys aplak aplak